Ідэя таго, што ўсе людзі валодаюць неад'емнымі правамі, караніцца ва многіх культурах і старажытных традыцыях. Аднак варта сказаць, што ў тыя часы заканадаўства не адлюстроўвала ўяўленняў аб роўнасці. Напрыклад, у антычнай свядомасці ідэя правоў грамадзяніна пераважала над ідэяй правоў чалавека і мела на ўвазе пад сабой наяўнасць правоў свабодных людзей, грамадзян і адсутнасць правоў ва ўсіх астатніх. Тым не менш, На протягу стагодия во всех сусветных цивилизациях идея всеогульных правов человека эволюционовала, обопирающаяся на понятие годности и поваги каждого индивида. Что отыщется сучасной концепции правов человека, то и она узыходит до эпохи отраджения, где правы властивые каждому индивиду, независимо от его походжения, национальности, громадянства, полу, колеру скуры, веровызнания и інших отрознений. Менавіта тады сфармавалася тэорыя натуральнага права, дзе ўсе людзі на аднолькавым узроўні валодаюць сваімі правамі і прэтэндуюць на роўную абарону гэтых правоў. Пазней гэтая канцэпцыя перарасла ў заканадаўчае абмежаванне самавольства ўлады і замацавалася ў канстытуцыйных правах і свабодах чалавека. Аднак спатрэбіліся намаганні многіх пакаленняў, каб ідэя павагі правоў была замацавана ў законах. Магутным штуршком для развіцця правоў чалавека і з'яўленню адзіных стандартаў міжнароднага права паслужылі наступствы дзвюх сусветных войн. Ахвяры, панесеныя многімі народамі, былі настолькі вялікія, што ўсур'ёз прымусілі задумацца пра будучыню чалавецтва. 10 снежня 1948 года Генеральная Асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прыняла ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, 30 яе артыкулаў утрымліваюць той мінімум правоў, якім павінен валодаць кожны чалавек. Без якаго там не было адрознення, як, напрыклад, у адносінах расы, полу, мовы, рэлігіі, палітычных ці іншых перакананняў, нацыянальнага або сацыяльнага паходжання, маёмаснага, саслоўнага ці іншага становішча. We stand today at the threshold of a great event both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. З моманту свайго прыняцця дэкларацыя была перакладзена на больш чым 500 моваў, стаўшы самым папулярным па пераводах дакументам у свеце. Дакументы па правах чалавека заўсёды будуць пераглядацца, удасканальвацца і дапаўняцца як гэта і рабілася з спрадвечных часоў, паколькі ў сувязі з развіццём грамадства перад чалавецтвам пастаянна пустуюць новыя выклікі і новыя праблемы. Таму сфера дзеяння правоў чалавека будзе няспынна пашырацца. У 2018 годзе ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека спаўняецца 70 гадоў. Аднак і праз гэты час яна захоўвае сваю актуальнасць. На сённяшні дзень праблемаў з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі хапае. Наяўнасць і выкананне смяротных прысудаў, наяўнасць палітвязняў, наяўнасць катаванняў і жорсткага бесчалавечнага абыходжання ў дачыненні да грамадзян, парушэнне свабод незалежных СМІ, парушэнне правоў грамадзян на мірныя сходы, парушэнне свабоды выказвання меркавання, прымусовая праца, ціск на грамадзян незычных дзяржаўным рэжымам, міліцейскае свавольства, спробы прыпыніць дзейнасць некамерцыйных арганізацый і гэтак далей. Спіс можна працягваць яшчэ доўга. Апроч іншага, ёсць наяўнасць сістэматычнага ціску і прымянення мер да праваабарончых арганізацый іх чыльцам і нават валанцёрам. Адным з такіх фактаў было масавае затрыманне людзей, якія знаходзіліся ў офісе праваабарончай арганізацыі перад выхадам на незалежнае назіранне на дзень волі ў 2017 годзе. Як вынік, 57 чалавек былі затрыманыя. Незалежнае назіранне не змагло адбыцца. Ну все, автобус поехал. А, автобус затрыманымі поехал. А, а супрацоўнікі АМАП пайшлі в іншы бок. Я думаю, что э, наша цвёрдасць, наша упартасць все ж таки даст свой плён, таму не будзем паддавацца, будзем працаваць на карысць беларусі далей правы чалавека гэта ідэал для якога на сённяшні дзень імкнуцца найбольш развітыя і цывілізаваныя краіны і нацыі рэфармуючы структуры соцыума адпаведна гэтаму ідэалу але кажучы шчыра на сапраўдны момант ні адна з дзяржаў свету не выконвае правы чалавека на 100соткаў Аднак гэта не азначае што не трэба да гэтага ісці і самы першы крок для прасоўвання правоў чалавека ў нашай краіне не які можа зрабіць кожнай асобнасці, гэта ведаць свае правы,